bisa itunya berat banget kamu gimana sih cuma angkat gitu doang nggak bisa terus kamu bisanya kerja apa saya nggak mau tahu ya air AC saya pulang harus sudah beres baik nyonya <sighs> nyonya <sighs> gimana ya Winda punya ide aku bisa bantu. Tunggu sebentar, Cinderella. Aku bawa alat. Caranya gampang. Gimana? Air asinnya udah dibuang? Sudah Nyonya Itu bisa, tadi bilang nggak bisa Maaf Nyonya Lain kali jangan bilang nggak bisa kalau belum dikerjain Maaf Nyonya takut